dan selamat kembali. Bukan hello dan assalamualaikum guys. Hello dan selamat kembali ke kita punya game di bulan yang pertama di tahun baru. Hari ini kita akan bermain Roblox Kampung Horror. So game ni tengah hot gila, right? Jadi kita akan join je mana-mana lobby. Kita akan tengok uh, siapa yang akan meng kita. Aku ada 8 nyawa sebab aku beli pakai Robux. Jadi, let's go. Oh, tak cukup. No, enter. Yes. Let's go. Lima orang. Mari. Mari, mari, mari. Let's go. Kita akan main kampung horror. Kita akan cuba dapatkan... Uh, orang kata... Ending yang bagus. Alright. Mungkin bukan true ending. Mungkin, mungkin. Uh, apa-apa uh, ending yang lagi bagus daripada ending yang tak bagus. Ha, macam mana tu. So, I am back, guys. Kali ni aku chill. So, mari-marilah kita main dia besar dua ratus persen volume sebab kalau seratus tak takut so kita main dua ratus okay <laughs> So kita main dengan random Pak orang Kalau korang nak nak stream snipe Korang boleh stream snipe ah, ha, Maksud aku Video snipe Okay So kalau kau jumpa aku lah Okay so dia ada phone Alright And then ada CCTV Find a key to the main house. Find the key. Oi. Oh. Alright, so kita ikut je. Oh ni atas ni key key key key. Atas ni, atas ni. Yup. Yup, front gate key. Let's go. So kita kena gambar. Berita kampung serkat. Sekejap tak gambar. Oh, seorang dah tak gambar lah. Okay. So guna kunci lah. Wait, what? Oh, sa salah, salah, salah. Tunggu, tunggu, tunggu, geng. Oh, ni dia. Waduh, buka gate dah. Buka, buka, buka. Sia-sia. Buka Allah Akbar. Set up dia internet. Ui, seram bunyi dia. Seram. Suara burung katanya. Okay, dia orang spiran. Tak apa, kita ikut je. Okay. So, dia kata apa tadi? Set, set up dia internet. Ah, oh, dia suruh pergi sini. Okay, okay, okay. Alright, set up, set up, set up. Anun Alright, alright, alright. Setak, setak, setak. Ni apa? Ha, letak je lah apa-apa yang boleh letak. Okey, internet siap. Modem siap. Laptop siap. Okey. Alright. Set up the CCTV at the outdoor garage. Ooh. Cara buka. Eh, what? Oh, sini. Oh, Oh, ni. Tandas gila Outdoor garage Mana outdoor garage Kita kena ikut diorang Besar agak rumah ni Oh ni dia Ni dia Oh probably this Ha Sorang-sorang lah Ha Sorang-sorang Okay Hati-hati Hati-hati Hati-hati Hati-hati Right Sini ke? Oh, jauh juga eh Outdoor garage Oh ni Okay hati-hati Hati-hati Hati-hati ke? Weh, betul betul. Oh, oh. Oh, kena pasang sini pula. Oh, dia tengah pasang, dia pasang. Hati, hati, hati, hati. Eh, nak tak pasang? Okey, dah. Lepas tu? Lepas tu? Oh, kena set up CCTV. Dah. Enable. Okay, confirm. Right. Okay. Jom, jom, jom, jom. Cepat, cepat, rakan-rakan. <laughs> dah macam karakter apa dah ni? Karakter Upin dan Ipin. Okay, hati-hati, hati-hati. Itu je lah. Aku punya nasihat hati-hati je lah. Mana dia orang? Eh, bukan. Okay, mana, mana, mana? Aku tak tahu nak buat apa. Eh, kau. Ush, dia punya pintu tu macam moden punya pintu eh. Ni apa main pintu ni? Ya, jangan. kan? Oh, lari dia memang... Oh, ni kena pick. Okay. Dah, jom. Let's go! Aku juga yang kena pick laptop Aduh Lari dia memang agak bunyi memenatkan eh Macam ha ha ha Okay let's go Ready ready ready ready Ready ready Okay Lepas tu CCTV Kasih Apa Mampuslah Mampuslah kita Ha, sudah. Eh, apa yang stay stay? <laughs> Kuatlah bunyi dia. Ah, apa benda dia menari? Menyanyi, menari pula. Okay. So, do your prayer. Hey, bodoh! Kejut aku! 200 <laughs> volume, eh, guys. Ah, 200 volume. Okay. Dah boleh sembahyang dah. Okay. Alright. Ah, uh, weh, pocong! Weh, weh! Eh! Pocong, pocong! Oh, mampus dah kena pocong. Mampus dah. Mana tak pergi pocong tu? Jap, jap. Eh, mana tak dia? Mana pergi pocong? Alah, dia ni main pintu pula ni. Alah, hai. dia ya, ialah ya buka. Orang oh, nak kena hilangkan pocong tu. Mana tak pocong tadi? Oh, ni dia. Eh, tu dia. Apa dibuat dalam tu? Eh, eh. Eh, eh. Nak duduk belakang. Buat apa tu? Depan dah. Ha. Nakut tu. Ha ha, ha ha. Ha ha. Banish, banish. Banish. Banish the power of banish. wui, lompat siap. Uh, okay. Ha, ah, mati kau, mati kau, mati kau. Mati kau. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Ya. من ذا الذي يشفع عنده Matilah إلا kau بإذنه. pocong di situ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Oh, lama pula baca ayat ولا kursi. يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Okay, one more, one more. ادعوا ربكم تضرعا Come on, come on, come on. Dia dia tiga cat, dia gacha gacha. wala tufsidu Wah, ya Allah, aku batu gerak tadi. Siot betul lah. Tak guna betul lah. Aku ingatkan selamat dah. Mana dia? Buat, buat, buat, buat. Okay, okay. Makan, makan, makan. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La tahulu sinatun wa la Lahu ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Janganlah main ولا pintu. يحيطون Aduhai, main pintu pula. إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Okay, pergi. Dah, selamat dah. Yeay! Good job. Alright. Good job. Okay. Right. Satu dah walaupun aku terkorban tadi. Okay, sekarang what what now?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 apa cerita Go to bathroom Okay Pray dah Dah lah So dah, dah semayang dah, dah semayang nak buat apa Berapa ratus kali dah semayang ni Okay dah Alright betul Okay tak balik Okay Okay Alamak Tak payahlah tutup balik Aduh hmm. Main-main hmm. pula gini ni main-main pula Lari lah kau Can go this way Nice Oh pocong lagi Pocong lagi Hati-hati Hati-hati Oh Okay dia boleh masuk lah sini Dia boleh masuk lah Dia boleh masuk lah Tak boleh masuk lah masuk lah Boleh masuk lah Mari sini Mari ke Mari sini kau Janganlah tutup pintu lah Ilah Allah Dia ni pun الشيطان الرجيم okay, okay. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات كما بينش come وهاي بوتشون الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون جودي جودي وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جودي جودي اوكي right اوكي اوكي اوكي Oh, oh, oh Ya ma'asyarul jin Itu dia Wah Rahman Let's go min aqtaris samawati wal ardi Ya ada binatang lain sudah Bai ya rabbik tukazziban Ini selalu solat tarawih ni baca ni Surah ni Ambil kau ambil ambil ambil ambil Mesti Oh oh Bacalah bacalah bacalah Baca lah. Aduh, dia ni penakut lah. Baca lah. Okay, here go. يا معشر الجن Huh, nasib baik dia attack aku. استطعتم أن تنفذوا من أقطار Okay, okay. السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Okay, okay. يرسل عليكما شواظ من نار Weh, weh. ونفاس فلا تنتصران فبأي آلاء Ah, ربكما mampu dia mampu mampus. Ah ha ha ha. Si baik. Oh hilang dah. Baik. There we go. Okay. Jap. Oh. Right. So settle. So mari kita teruskan perjalanan kita. Okay. Start, can go this way. Okay, okay, okay. Oh, penat kau berlari ya. Oh, penat berlari. Ini apa? Ini apa ni? Ooh. Interesting. Apa ni? Ooh. Jalan rahsia. Okay Oh ada benda lah tu Oh ada key Let's go Unknown key 7 Alright Can go this way Okay Pusing je lah Sampai ada jalan Okay so depan ni Oh Ada Ui. Sungai Okay Ada jambatan sungai Rizkin. Let's go. Right, first rumah. Jalan Encik Halim. Pendidikannya okay. ada menangkan. Pasti ada yang pernah ke sini berbara ini untuk menangkan ritual ini. Ya, mampus aku dengan ritual. Oil ghost. You what? Oil ghost. You what? Ooh. Ah, mari kau, mari. Mari, mari. Oil ghost sini. Oil ghost ni. Ya. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mampus kau itu, Mampus kau Elgos Kau ajar aku yang kan dia tak boleh lompat situ We learn Alright We learn from our mistake Okay <laughs> We learn from our mistakes. Siut lah. Eh, phone. Okay. Ah, kacau betul lah. Ya, kan dah selamat dah, guys. Mampus pula. Oh, wah. Oh, wah. Okay, so kita tahu dia guys tu. Ah, uh, so straight sini and then ada jambatan. Eh, mana jambatan tadi? Mana jambatan tadi? Dia dekat dengan oh dekat sini. Kenapa bunyi dia macam tu okay? Ya? Alright Mana tahu menatang tu harap-harap dah keluar Entah dia Oh dia masih ada Interesting Mana dia? Oh, ya? oh manage dah Oh mati dah Cool Okay so, Kita boleh siasat Alright interesting Let's go Encik Halim Root um, So ada dua simpang Kiri ke kanan Kiri lah kot Okay simpang kiri. Kita tengok boleh boleh pergi mana. Oh. Mahmodo. Alamak, banyak jalan. Oh, pocong ah. Alamak, pocong lagi. Eh. Oh, oh, oh. Oh. oh. You don't, you don't. Boleh sangkut lah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mampus kau, po- Innahu la pocong. Mampus kau. yuhibbul Mampus kau. mu'tadin wa la tufsidu fil ardi Come on, RNG. ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Ya Allah, pocong ni. Allah, Allah, Allah. Jangan, kau jangan bunuh aku. Pocong, jangan. Jangan, jangan kejar aku, pocong. Jangan, jangan. Please, Please. Please. Aku dah tak ada jalan. Okay, sini. Papa tanda. Okay. Alright. Oh, dia kejar. Dia kejar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kejar lagi ke? Ah. Uh, oh, tu dia, Okay, okay, okay. Ah, uh, pocong. Pocong tak boleh masuk sini ke? Udah umrah aku minta doa'u wa khufiyah. Ha, terbakarlah kau kat situ. Hilang hilang Kut kut. Dia macam ada dia dia macam Okay. Uh, hilang. Baik baik baik baik. Alright. So, tadi kita pergi uh, uh, jalan jalan Ali. Wait, what? Jalan Ali. Ke mana ni? Alamak. So, Gua Malang. Oh, wait, what? Gua Malang. Alright. Sure, sure. Aku kena map sebenarnya, okay? Gua Malang. Malang kat nasib kita ke sini? Mungkin, mungkin. Alright. Gua Malang. Oh. Masuk dalam ni lagi. Masuk dalam ni lagi, Guys. Okay, sana macam ada jalan lain. Take picture. Okay, tak ke gambar lah. Whoever fight me will end like this. Weh! Wah, ada hantu lah siap. Aku patutnya tak activate benda tu. Hahaha! <laughs> My bad. Ada penanggal. I see. Uh, ada penanggal siap. Gua Malang. Hmm. Memang malang lah nasib aku. Jalan Ali, let's go. Pocong lagi. ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين Ui, kejar lah aku. Kejar, kejar, kejar, kejar. Lindungilah. Memang kampung ni memang penuh dengan pocong ke apa? Oh, mati. Oh. Wow. Lima jin telah dimusnahkan oleh aku. Alright. So, jalan Ali tembus ke Gua Musang. Gua Musang, Gua Malak. Okay, what is this? Okay, telaga. Can I take picture? No? Okay, ni macam semacam. Ini rumah apa ni? Hmm. Alright. Ikut jalan. Alright, ikut je. Next rumah, next rumah, please. Oh. Ha. Huh. Yes. Ni jalan apa ni? Jalan Ali. Oh, Jalan Ali tembus. Oh, kita kena ingat Jalan Ali tadi. Alright. Darah. Take picture of this. Okay. Cool. Okay. Ni apa? Tak gambar. Oh, ini banyak rumah lah siap. Assalamualaikum Okay Collectible tak jumpa Picture je jumpa Interesting Okay hati-hati eh Sebab kita tak tahu Okay tak ada apa-apa Clear Ooh, eh. Seram juga Sebab tak nampak apa kan eh? Okay Okay, ter terlalu banyak jalan. Aku tak tahu jalan mana. Tapi jalan bah ni macam tembus ke tempat sesuatu. Okay, sini. Oh, pocong. Pocong lagi. Yo, yo. Sabar. Sabar, pocong. Sabar. Dekat luar ke? Oh, hai. Hai. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Ini adalah hantu yang keenam. Wei jin kepala otak kau. Wad'uhu kau. Sabar sabar. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Okey okey okey. Hilang dah. Jin Benish 5. Mana dia hilang? Mana dia hilang? Okay. Tak hilang. Makan dia apa? Oh, ada benda. Hibbul mu'tadin wa tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun min Hilang hilang hilang. Yes. Pada muka kau. Aku tak tahu cerita apa aku tangkap je guys. Okey. Jangan tanya cerita dia kat aku. Let's go. Can't go this way. Allah. So jalan embah ni boleh explore. So ada apa-apa guys ni collectible ke apa tak ada? okay? Oh. What is this? Ada apa-apa ke? Tak ada. Clear. Game ni ni dengan kawan-kawan cepat sikit lah. Tapi aku main seorang-seorang. So jadinya... Kita kena redor je lah. Okay. Okay, so daripada telaga ni boleh tembus ke mana-mana ke? Nope. So aku dah banish ba banyak dah tau. Ini tak boleh pergi. Ha. Kemanakah jalannya? So kita dah jumpa tiga hantu. Kita jumpa pocong. Kita jumpa orang minyak dengan uh, apa nama tu dengan orang minyak dengan apa tadi satu tadi penanggal tapi penanggal tu aku tak dapat bunuh lah sebab uh, laju sangat ini rumah kita balik ke oh. wow eh, tak ni rumah lain Yo ni rumah lain tu Oh Oh pocong pocong pocong Aku nampak pocong tu Ke bayangan je Okay Oh ada papan Aku tahu papan ni boleh kutip Aku tahu Okay Tapi belum lagi kecoh jugalah mainan. Ah uh, turn okey tayar tayar tu on TV. Right. Kita gambar tak gambar lilin ni? Oh, tutup pintu, tutup pintu. Bayar, bayar, bayar. Tutup pintu. Okay. Let's go. Apa ni? apa ni? Dispose. Okay, what? Oh, sabar, sabar, sabar. Tak gambar, tak gambar. Okay. Allah, patut aku tak buka tadi, bising. Okey, buang, buang semua, buang. Buang. Yo, tak boleh tutup ke? Ha, tutup gila, bising. okay kita cuci semua barang ni dulu. Okey. Alright. Pisau diangkat. Oh, banyaknya. Barang boleh kutip. Okay. Done. Okay, dia turun ke basement. Oh. Nampaknya macam ada benda situ. Oh. Okay, ada benda lah situ. Sabar. boleh Kita kena banish kan Tu macam punti anak ke apa Tak tahulah Baca Mampus kau Bunyi apa siap tu Oi Semua benda bis Okay, eh, mati Mati ke Yo One try Gacha Let's go. One try gacha. Eh, tujuh eh. Jin aku dah mati kan. Eh, Pontianak dia tak kira. Technically, kira lah kan. Ini tempat apa ni? Dispose. Find out about the sorcerer. Okay, okay, okay, okay. Chill, chill, chill. Ni dapur rumah aku. Right, find out. Boleh tak gambar lagi ke? Ada apa-apa yang boleh ditangkap Tandas Uh, Tuyul ni mati je lah Tuyul? Hello? Hello Tuyul? Tu dia, tu dia Ah! mampus kau baca lagi duduk dalam tandas tu duduk dalam tandas tu Okay mati ke I don't think Saya tak mati rasa Tak mati, tak mati Gacha aku tak jadi One more gacha lah kau Atas ni bising kau weh Atas ni bising weh Okay mati mati mati Toyol dah mampus Alright Lapan jin sudah kita bunuh Pocong punya banyak kat dalam tempat ni Aku pun tak tahulah Kenapa banyak sangat Okay Alright Okay Alright Sorcerer Kita okay, ada apa-apa boleh ditangkap dekat sini Oh, take picture ada. Kenapa kau nak Ooh. Aku dah tangkap 10 gambar, guys. Ya. Yeah. Kita okay, apa-apa dah, guys. Itu je, guys. Let's go, gerak. Okay, gerak dulu. Ni apa? Wah, bodoh. Dua ratus volume guys Dua ratus volume Okay Kita dapat play wood Nice Okay Okey, ke manakah kita? Ikut je lah jalan ni kan? Aku rasa. I believe so. Ooh. What is that? Wow! Jump, jump, jump! Oh my god! Mengilai sebiji kat rumah aku. Mampus kau! Ah. Mengilai eh? Ya? sama wajah yang maju awal Tanggal menunggu tanah dari dua jisik Yang lama berdiri TV ni memang aku menyesal aku takkan buka lah TV ni Ni last Last je aku buka TV ni Banish ke? Banish ke? One out of three? Aku banish ke? Huh, banish tu gacha. Gacha berjaya guys. Okay, so sekarang 8. Kita kena ingat. Oh, dia macam tumbang eh pokok. I see. Alright. Can't go this way. Aci dia tak boleh pergi sini pula. Pula. So lepas tu pergi mana? Belakang ni ada jalan kot. Oh. Oh ada ada ada. Okay. Oh ada dua jalan pula. Maybe straight? TV tu kuat tu Tinggal sampai sini Can't go di ha. Memang kita asyik tak kena je lah weh. Tempat jalan kita memang asyik tak kena lah Okay sini pula Oh Aku nampak ada something guys tu Tak itu penanggal tu gila Gerak je, gerak je. Abaikan, abaikan. Abaikan penanggal tu. Aku tak tahu lah penanggal tu dah masuk dalam kita punya buku ke tak. Okey, okey, okey, okey. Ni laluan baru, laluan baru. Okey, gua malang. Eh, tadi gua apa? Oh, ni gua yang sama. Eh, tadi gua... Ha? Huh? Gua malang ni ke gua yang No oh ya yeah. oh, Ini penanggal tadi tu Mana dia? Hilang dah oh, dia tu dia How? okay abaikan Okay aku pusing balik nice Nice one Okay pusing balik Because why not Okay Kita tawaf tempat ni Tak ada masalah Guys, tak ada masalah. Sekejap. Okay, so ni Gua Malang. Okay. So ada dua jalan kan Gua Malang ni. Oh. Ni ke mana? Gua Malang. Malang tak berbau. Okay, ni sini. Okay. So maknanya satu lagi jalan ke Okay Sini sini Ini jalan keluar Kut Oh ni masuk daripada entrance lain Okay Ha Ada dua entrance Pening kepala aku lah Gila Okay Dua entrance Sebaik penanggal jangan kacau ya Duduk diam-diam eh penanggal yang kacau eh Aku kat sini datang Hanya ingin mencari jalan So kita kita ada play wood So kita boleh gunakan Jadikan dia sebagai jambatan Okay eh? Alright dia Okay Kita cari Kawasan mana yang kita boleh jadikan sebagai jambatan Jalan Ali Ah, uh, jap Aku cuba patah balik jap Mungkin ada tempat kita dah boleh lalu So ini Ini backtrack belakang balik Alright apa ni Jalan Mbah Bodoh Alamak ini Tembus ke rumah yang banyak-banyak tu kan Oh maybe Aku kena cari sungai tu guys Oh Okay aku rasa aku rasa aku tahu Okay Tu bunyi TV tadi ke? Oh, kita try tengokkan jalan Ali ni. Kita patah balik. And kita tengok ada tak? Oh, ada tu lah. Merangkak ni. Buat apa tah? Kita jalan seseluruh. Budak Mampus lah kau Hei, makan kau. Oh, mati kau di situ. Wajar. Terkejut aku dalam kaki dimakannya. Sembilan. Jin sudah pun dibanish. Okay, mampus kau putih anak di situ. Okay. Tak guna betul. Terkejut aku kat bawah tu. Alright. Sungai. Guys, kita kena cari sungai. Sebab kita kena menyeberang. Okay. Menyeberang jalan ke sungai yang aku pun tak tahu kat mana. Okay. Sebab aku first time main jadi aku tak tahu kat mana. Rumah ni kita dah masuk ke? Sudah. Okay. Mana sungainya? Oh, jangan jangan keluar daripada pathway. Bahaya. Nanti kang tak tahu jalan balik. Okay macam ni lah. Kita patah balik Okay Kita patah balik Alright Jalan Ali So kita patah balik sini Gua malang What We back again here Hello So jalan Ali So kita ikut jalan Ali ni Alright Patah balik tempat tadi kan Yup So Ah uh, Okey, aku aku nak patah balik ke area mula-mula balik. Area mula-mula. Lepas tu kita tengok daripada situ ke mana kita nak pergi. Alright. Sebab kita dah ada papan. Jadi aku kena cari ke mana? Jalan Ali, Jalan Embah. Okey, sini. Ui, pocong lagi. Berapa banyak pocong ada tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Oh, asyik baik. Ui, bahaya tu. Berapa banyak pocong ada siap. Ya lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum <laughs> Buat apa kau? Fis Finish? No? No? No. Not banish. Eh, sini lah kau. Mari. Mari, mari. Okay. Tak banish lagi. Banyak betul pocong kat kampung ni weh. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Vanish? No, no, no. Still don't. Vanish ke tak? Yo. Tadi 8 ke 9? Lupa. Alright. Okay. So kalau pocong tu jaga situ maknanya kita kena pergi belah sini. Aku pun dah lupa dah backtrack kat mana. Alright. Jalan Bah Modok. Okay. Sini, sini, sini. Okay. Dia macam keliru sikit jalan dia tapi tak apa. Aku tahu aku pernah jumpa. Oh my god, no. You don't, man. Patah balik lagi. Mampus kau putih anak. Lari lu, gerak lu, Papa Roger. Mana dia? Mati dah? Tak, ah, takkan mati kot kan? Takkanlah. Baru Jin Banish baru 9 Oh tu dia tu dia Yo yo yo yo yo Aduh Jom jom jom dia dia dia macam ada dia punya sempadan tau. Hantu ni. Dia ada sempadan dia. Dia tak boleh nampak. Dia tak boleh lalu sini. Dia ada sempadan dia So kalau korang lari ikut uh, ah, laluan eh. Nampak? Weh! Aduh! Tak ada sempadan! Tak ada sempadan!